enggak kayaknya ya wis. Hah? Ana. Yo ora wis buru. Ana. Ya dia anak Orang dia anak kan dia bodoh kok. Oh. di bawah ini pasti loh. Gue mau ngeluh kok mau tidur di mana? Gue kok nggak bisa cepat. Wah, หันกูขับไปเต็มไปรักลุมไปอุปะลูกกูงานตุกกูว่าวางกดโรกน้องตะกออีตะปันปันเลยตกโก้รีนพิชานไว้ใครเลี้ยวไปชานมันนะเนี่ยา h a n k you. gua <coughs> kok kali cuma gua anak eh aku tulan lu hmm kok gua tulan aku pula anak kian gua kepangan lah anak anak mau mau lah ngetori dia aku tulan iya Gengulek duit mas, wes. Kirim ke Youtube, kalau buat Youtube tenang wes, ngobrol wes, apa-apa. Ini Ngongkrong kelong sedina gitu. Kok kelong sedina aku piye to ya? Lek ra ono Senin dadi kok tapi Minggu. Ku delok nang channel YouTube metu wae. Mundur. Mundur lah. <coughs> Kelong. Mau yo nek foto kok ngono wae iso. <laughs> Iki kok nek iso. Iki tak rekam iki. Nek viral lumayan. mamane kok mampu ini ini kok tak we lu mung kok tak lah apa niat nyuruh apa lu ngarak nyuruh ah nyuruh cewek oh nggo motor ah apa ya kok iya ah kok mobil mobil mah ora aku yang metu ono gua senter karo gua gunting anggur lu karo kok budak kene warik bubakung kae budak Gua lek nang kono ring pom bensin lae. Gua. Kuwe kon bantalan kuwi tak cedewe buat pos, ya cedewe bantal makune kadu aku nek butuh. Wo ring tengah sawah. motorin Jalan baik bayi kalian anar lah. gue kotek gue gua ini gue ayo. Maksudnya kapan gue urut. Wah, kira-kira. Wah, ye, pantulan tanggung wong sangguri oh neng gilir wis gilir kok di legowo lah, ra kuwi tekel iki ra tandu iki karo kene tandu iki wah produk bengi wah sing itu bengi iki rodok sinabon panjenengan iki wah wah uru telu wah belum buatan sing gede jempol kita Wah, pit. Merintil, merintil, merintil. Ngono gara pucuk etok kene. Ngono piye wong gara ngene iki. Wah tak pentung iku mlintin depot mudun lah. Tepuk wayu-wayu-wayu bawa. Kuwi sekolah. Ora rada atas ra iso pinjel. Cuma main. Tak ketepet-tepet. Yes, tak ketepet. Nah, itu luput bahkan nunggu. gue ini malah kalau kita kecil gue mana? Buruk senternya gue obor kok melebu kleser kleser kleser kleser tuh aku ya tak terpikir lah kena tak akan kecil ini tanduran tanduran ah macam geluk, geluk, geluk. lúc trước cái môn vườn mang tất cả các cái gạo của ta sẽ tắt ung cả chi cả cái cơn đã ung cả cái đó tạo ra cái tình tình của các cái gạo vô có gì 보신 날까지 mà ông chủ ở mà cái con gì lắm mình sạc mồ nối để này thì ở đó mua có cái sạc hàng ăn ấy tập vượt tập cái chi là nó không không cho nó không cho nên mà sẽ gọi anh đi chơi lắm chơi lắm chặt chẽ áp quá